انا حاسه ان المكان ده هيفرق انا حاسه ان المكان ده هيفرق شاي من على البوتاجاز عشان لبيبه بتحب الشاي مغلي ما قلتليش يا ناديه خطيبك بيشتغل ايه خطيبي بيشتغل مصمم ازياء ايه مصمم ازياء مش انت بتجيلي فيه ثلاث مرات وبتحسسني بجد ان انا عايشه يا لهوتي شفيش بسرعه بسرعه يلا يلا <laughs> طب يا سلوى نسبقك احنا بقى انا هقول لك على على ما ما ما تضربش انت مشكلتك دي صفحة البيوت بيوت ايه ده يا فاطمة مش هتلاقيها غير هنا وقفت عليك وقفت عليك وادي وادي وادي بقى العود واحد اتنين انواع الانتحار لانه بيسمي نفسه بالبطيء